van fer to tam. Els escenaris són perillosos i per això és important invocar mars per tal de pujar a un lloc difícil. Aquest poema se diu Aigo, és una invocació en els mars familiars però també eh, en els que, que un han mirat. Està tot mesclat. Aigua, aigua. Al fons de la cisterna hi ha els mars de la família, un promiscu joc d'ombres d'anguiles ens sotgen entremesclats. Els bans van morir massa prest. Deixaren secrets en la quietud turmentada dels seus objectes Ara el ganivet és només un ganivet. Les tisores, unes tisores. Estris, que no han de llescar més la pietat del pa, ni refer cap doblec de roba. S'han tornat rebels, ens ignoren, amb la seva oxidada crueltat. Cada vegada que venim a aquesta casa, envellida, a punt d'esfondrar-se. Tranquils, que això no acaba. Eh? El mateix pom de la parta que els dits dels mars tocaven. Els mateixos vidres on es van perdre les seves imatges, un aigobés darrere l'altre, sempre, les coses plenes de ressentiment, escapant dels seus propietaris avui matí, al fons de la cisterna, l'atzius amb el renau de la cadena, només l'esclat del poal galvanitzat reviu les seves tristes veus gastades. Han de tema i veure aquesta aigua aspra abans que es faci encara més espessa, abans que es faci encara més espessa, més espessa es passa... Queda clar, l'acero és escènic injectat dins l'ambient, no és verió? Vinga, doncs, moltes gràcies a tot per haver vengut. Això comença ja. Andiamo. Va! dotat defectes. A veuràs demanant perdó per viure gent dolenta que no va valer mai el pes d'aquesta ressaca de culpa gairebé voluntària. Aquells que sempre vares i lleugers dins la seva bombolla de confiança. El problema? Que no vares saber enganyar, almenys una vegada. Fes-ho ara. Digues que ja no te'ls estimes que no els vols dins l'asfixiada cambra del passat, ni tampoc a les terrasses dels bars on trencàveu l'aupa amb el gin. Ignora que el fos més còmode odiar-te amb admiració com un mite. creu menteix-te. menteix-te. necessites dins el teu blanc auditori i els dos que de paper impotent. Perquè t'has endeutat d'efectes. T'has endeutat d'efectes. Impotent. T'has endeutat d'efectes. T'has endeutat d'efectes. for that. difuntes estrelles, ara només pans en les mans quietes, en l'astut miracle dels vostres cossos, en la passió animal que hi posàveu per arribar a la petita mort ofegada de l'instant esbravat i líquid que es desfeia en el paper higiènic damunt la taula de les hores buides. casa, sablar que ja no respiram el mateix aire que alguns vespres és ridícul imaginar les vostres vides quotidianes tant si fèieu la compra al súper com si anàveu en limusina cap a qualque festa infinita. Difuntes estrelles. les estrelles esteu encara més soles que abans perquè ningú vol amb una legia com aquesta per a les nostres filles. soles que abans, perquè ningú vol amb una legió com aquesta per a les nostres fies. claustrofília. El nostre primer amor, als 13 anys, es deia Silva de Lutz. Me'n varen parlar uns companys de tristes aules que havien posat remei al tic de moure les cames a l'ara Marta d'estudi. tan sols reposar la nostra intimitat com si fos un llangardaix damunt la xapa metàl·lica d'aquella màquina amb rodes. Un minut de calentor i vibràvem en un flash contra l'hivern, la remor, dins la cambra d'una febre, una febre, una febre elèctrica. cossos va acabar com ben aviat nosaltres, lletja, ultrajada, cruixida, tota sola, amb les deixalles, amb les deixalles. primer amor no nomia Silva Galuts t'han d'enyorar sempre Silva de Lutz. quan els cucs faran un sopar fred amb el nostre cos trobaran un regust de tu per exemple oh tu Silva Silva Silva Silva aprofita aquesta excursió pels cementiris per entrar el desditjador, el sonet de Nerval. un tant que désolé Et la me pente à la rose salée Suis-je amour ou phébus ou signa ou violon Mon fond est rouge encore du baiser de la reine Je vais rêvé dans la grotte où nage la sirène Et je deux fois vainqueur à la Kéron Modulant tour à tour sur la ligne d'Orphée, les soupirs de la sainte et les cris de la fée, les cris de la fée, aux oh cris de la fada, aux oh cris de la fada, aux oh cris de la fada, aux cris de la fada. collons. Vámonos! Uh! Aquest moment hi ha públic. Moltes gràcies per haver vengut, eh? voltes e viatge il·legibles. O Miguel Ángel Velasco, La miel salvaje, In Memoriam. de les paraules, els plecs de la manta cel en què trobes. A recer, com si ella t'embolicàs, des de l'altre món, com si es repetís el moment en què treu per la finestra els seus peus, a l'estretíssim replà, entre la canal i l'immensa freig, on la lluna s'ofega, exagerada, mentre escala foc a la vaqueria, plena d'animals, plena de bales d'ufaus, Xifles els ojetes, els plecs de la nostra carn doblegada entre records amb una lentitud impropi com si fos oli. La pluja es deixa caure, el tens es torna flanja, hi ha una angoixa com la dels personatges d'un videojoc abandonat al mal, la presència del mal fet, del company de classe de qui abusàveu, el teu fill a qui no hauries d'haver pegat mai, Ets tu i tu ets, el teu pare que odies. Ets ínfim davant la bondat dels altres, davant la divinitat dels insectes. Ets una respiració que s'esfondra. Els peus nous del xaman no te'n refis. Tu botelles de verí, el seu líquid arenós t'està colgant. Una geixa que toca el seu instrument els infants, un altre et sensi prendrà el seu avió i tornarem a quedar sols al martiri de l'adoració que sempre en deixa encara més desemparats el fàstic de l'inoculat paradís, del put inoculat paradís d'un altre. I el vers de Blake, ja no seguiré més a ningú, ja mai més no obeiré. Un vers que et salva, com una promesa. Oh! de llet, de la llet de les vaques, que corrien incendiades un del blanc os com aquells sats en què tu, padrí, lluitaves per apagar-les, els ulls de pietat, com si s'avergonyissin del seu sofriment, el flanjo musell, com el tens flanjo, el vòmit, arrossega't lentament fins al fosc poat del vòmit. De dins hi ha la tebió de les mares, d'una marea de mares, la brisa, el mar, aquesta substància, la brisa, el mar, aquesta substància, la brisa, el mar, aquesta substància, mirall. això és possible gràcies a Orquímia. Com putes t'endús amb un tios a convèncer-los de que vals posar a banda sonora un poemes? Com te'n vas en els suburbis de la gran metròpoli? Bé, no és una gran metròpoli, però queda millor dit així. Tot i que la penya després diu per Sineu o per aquí per allà. Però com te'n vas a Palam eh, a la gran metròpoli a convèncer un tios amb un llibre davant de Baix mans a gent que ha estat tocant pels escenaris d'aquesta manera durant anys salvatges i etc. i no entrem en detalls. Bueno, res. Agafes el llibre que tampoc no i gaire i te'n vas cap allà. I comences a xerrar fins que ja no pot més. Thank you. atudat dins aquella aula freda. Ens van trobar tots sols, tu i jo, amb el paisatge de gener, arrossegant-se per la finestra. Un llamp rebel dins els ulls clucs, me vas dir més tard, ple d'eufari. Trobar-nos va ser qualque cosa, com un xiscle fet a la boca d'un bou comú, enverinada aigua enverinada, aigua, adolescent. canviant el nostre mirall que no m'hi coneixia pus, que ja no te volia mai. Amb potència fiscosament, el tedis tornat telefònic, el deure de la pietat teva, en canvi, més aviat, lacònic. Lacònic. sensació sublim dels arbres. Enfoca'm el crim alentit, un rere l'altre. El diable escarda les taules del teu dormitori al·lèrgic, davalla i apesa enèrgic, mentre reps el consell més vil. El mal s'ha de fer amb estil, lúcidament, sense estridències. a esperar que l'altre faci moviments de demenci. Quina feblesa irremisible, la dels homes abandonar, els amics que sempre van ser bojament fidels, sense cap, trip i joc de cartes marcades. O més tenir la gent en qui podien comptar i oblidar les cases i les seves cuines alegres en taula parada. Les cuines alegres en taula parada. fotografia datada per la teva mà 15 d'agost 96 en què l'estació a cor obert esmolava la densa claró del blat una amistat de cafès en gel un estiu tan despreocupadament etern tu que semblaves tant obsedit oh, pel nostre futur que t'acumulaves de dubtes i penes que només somiaves que devoraven les hienes, les hienes, les hienes, les teves putes hienes. la teva mort voluntari, l'amenaça que la gelosia et dictava. Com has arribat tan al fora? Si escriure fos més que un mal vici, imagina't ara que punts suspensius, com gotes de cianur, provocant envira, dilatada al teu suïcidi, el teu suïcidi, el teu suïcidi. anant cap a la destrucció. Que el desvergonyit silenci, el teu estat d'oblit et dugui, una agonia solitari d'hospital en la pantalla de la memòria reveli el pus dels teus actes passats, que et trobis havent d'incrustar les ungles a les teves vitzeres, les ungles a les teves mitgeres, a les teves mitgeres, mitgeres, mitgeres, mitgeres! Mitgeres! Mitgeres! پڕوش ڕوتمانە ژوە. Club, Fall Club, entre altres. Era una escena d'espoli. Els germans bessons, l'un a l'altre, mai se sabia del toquin quin. Havien robat la clau de l'alarma del local el seu oncle, que somiava esbravat amb una orella feliç damunt coixins de cocaïna. No sé com arribàvem a la zona turística. Misteris de la manera com som transportats en els anys baixos de la nostra vida. Bastava aferrar-se com els dragons, entrar-hi per la finestra del bany. Corríem cridant cap als giradiscos i obríem els calaixos del nou món. Els vinils ens encegaven a tots. prest vam aprendre, molt prest vam aprendre, tan prest vam aprendre que els negres havien inventat la música i que les dones sabien tocar la guitarra elèctrica. Jo no sé qui era que es posava el primer, la mà al setze, i convertia el saqueig en una celebració col·lectiva. Els altaveus tronaven amb el roc i l'alcohol gelat, l'actor, era d'un barcoc. Però no ens despistem, crec que només ho puc expressar d'aquesta miserable manera. Ja no ens podríem alliberar mai més d'Amèrica ni de la seva profunda música lleugera. deixant els nostres pissals ara que se n'alegren i tu i jo anem a aquell mirador posam el cotxe a frec del precipici i escoltam les cançons que lleugeres ens arriben més al fons de l'ànima la mateixa ànima que no existeix però val aquesta nit altaveus per sedar-se. perquè no ens comptem una altra vegada les misèries de les nostres famílies, tombant els seients i parlant de totes les ofenses que recordis, però ho feim els dos de manera tranquil·la. Per què no? Per què? perquè no ens traim la maleïda roba. I clar que sí, ens embrutam les mans de sexe, com adolescents sorpresos del baf que la passió dels cascos deixa, els vidres del cotxe la primera vegada, indiferents, al recompte de síl·labes. ens intoxicam amb la sagrada herba dels indis abans de la rendició definitiva definitiva definitiva estrofa i estrofa el cel nocturn s'ha tornat un peix manta, un peix manta arrossegat per les estrelles, arrossegat, arrossegat per les estrelles, per les estrelles, i ens ha deixat una bona idea del món, una bona idea del món, una bona idea del món. Tots volem una bona idea del món. Tots mereixem tenir una bona idea del món. escriure uns decasíl·labs que parlassen sobre el mal estat de les carreteres mallorquines. No trobeu? Pregunta retòrica. Són horribles les preguntes retòriques. Animals a la carretera. sap greu que no vos he fet molt de cas. No puc atravessar Salta Bou. Això va per Valtros, eh? Després per tant. Avui es troben només els tanatoris quan el passat els arriba de sobte per fer-los encara més mal hores abans de veure's, enmig d'una escampadissa de vidres, la mar seu amb la seva dalla al lloc del copilat, dins el camió grua, calent, retira el cotxe, accidentat. O queden al sofà, humils i eternes, les arrugues que deixa el pes del cos, apallvegat amb la xeringa al braç, quan se l'han duit la darrera ambulància. És d'aquesta manera que els amics en comú han acabat sacrificats perquè els que queden vius puguin mirar-se i estar junts encara una altra vegada. Però realment, ni tan sols es parlen. Quan es topen, els tanatoris duen més pesats que les corones, les flors dels malentesors i de la sacrable ferida oberta del ressentiment. Això sí, una virtuosa forma de memòria. Això sí, una meravellosa forma de mamari, de mamari, de mamari. Mollet, Renau de les Paletes, bastant ciment o d'esperar un urna. Se n'aniran amb del seu cotxe, asfixiant-se d'aire condicionat i estranyesa les parelles d'avui, als costats de la carretera, cossos d'animals morts, els han de fer pensar a veure si no seria millor oblidar-se definitivament els uns dels altres, els uns dels altres, els uns dels altres. Moltes gràcies. passi mai en plena nit mentre ell entra dintre teu l'has cridat pel meu nom saber si aquest petit crim va desbaratar el ritme de l'empenta si el vaig expulsar de tu per un moment pensut i és que és el meu vell amor el meu gastat amor. I és que és el meu oxidat amor, el meu fracassat amor. informant informant <laughs> sap greu. És que això de no perdre el fil narratiu era important. Uh, bé, anem a la recta final. Anem a acabar amb Cafè Plaça i, i, un, i un poema per davallar dels escenaris. Uh, diré, pot ser un arpegi així eternitzat i jo vull dir un parell de coses perquè quasi no he xerrat avui vespre. Ben que dic que pronunciar paraules però no és xerrar. Ara mi, ara m'insuflaré aquesta cosa que és una meravella, no és cap drago. És un spray que va molt bé perquè no se t'assequi la boca. Perquè en el primer tema quedes aferrat a vegades, que és el que m'hagués passat avui si, si no ho hagués descobert, això. No vos diré quina marca és. Xerox. Vull, vull, vull fer un com un parlament, així breu, breu però llarg, m'entens? No, no, no, així, vull estar damunt tu, però que la banda no comenci encara, a més és una meravella. Toni Curro. Uh! Toni un aplaudiment, per favor. Vam pagar un poc més a llums, bocau més encara. Uh, allò que no saben les institucions és que les coses invisibles funcionen Ets la institució de govern. Les coses invisibles funcionen, els esforços invisibles funcionen. Jo segurament no hagués estat un lector de poesia sense, sense entrar ni córrer. I no crec que si, que si no ets let, sense ser lector no crec que puguis uh, eh, transcriure-ho. O sigui que uh, no pots seguir, si vols. Eh? Sí. No, és que si no és massa solemne. Ha de ser nostàlgic, però no solemne. És un, és un petit matís. Però ja t'entén, tu vols anar variant. Bé, d'acord. Uh, gràcies a la Fundació ACA, a tota la gent que ha darrere, a tots els invisibles i no invisibles, Miquel Àngel Tortell, uh, gran, grans esforços, grans esforços per organitzar això. Més recursos! Collons! Uh, moltes gràcies a tota la gent que ha vengut per aquí. Lo de Paco Brines no és una broma. Jo vaig entrar un dia a Saca a les 10, a les 6 del cap vespre i me'n vaig anar a les 12 del vespre eh, sense, sense conèixer prèviament en, en Francisco Brines i, i van fer una, una conversa entrevista. Això només pot passar a Saca, no pot passar enlloc més. I només pot passar gràcies al fundador i a tota la gent que du que du sa farsa. Cafè Plaça que li cau també de molt a prop i a tot valtros per haver vengut i espero que vos agradi. després tornes a ser aquí, aquesta nit. Pot ser tan estraviada com les d'abans, però les cançons pertanyen ara a uns altres. No te n'oblidis quan demanis un pa més d'alcohol per contrariar-te la memòria. Mira, els posats de vampir i de meuca, el fals, instant etern treballat amb les astúcies del fum i les màscares. Sobretot, no jutgis mai les marques que deixen els cops de les botelles dins el vermell, llavis lluent d'aquesta barra. El temps d'òxid i culpa ha desfigurat les que vau deixar els queronesis i joves. Els anys no sàpiga que has tornat a cercar aquella lota inventada a l'adolescència amb les revistes de cossos nus escampats per solars en obres aturades. Alguns de la colla ja havíeu enterrat un germà, una mare, jove dispús. Les cançons pertanyen ara a uns altres. Ningú sabrà que unes pàgines il·lustrades van salvar d'aquella podrida nostàlgia el paradís perdut, suporà el dalt. On és aquella lota? Hauries d'haver quedat tot sol esperar-la, com si fossis en un suplici mitològic vici mitològic en un suplici mitològic més enllà de les rajoles esquitades d'orina e i vòmit Pots una bona cançó, una nit sàrdida, però envellir és aprendre a retirar-se a temps d'un ball abans que s'embrutin les coses. Qui sap on deu ser aquella lata? Les cançons d'aquesta nit ara pertanyen totes a uns altres. Atura't a veure, idiota, ja vas trobar-la. T'està esperant. Viviu junts? a la mateixa casa. A on? A la mateixa casa. A la mateixa casa. 什么？ si era perillós pujar en, escena, en els escenaris, encara hi ha una cosa més perillosa, que és no saber ballar dels escenaris. És quan tu te converteixes en una caricatura de tu mateix. I és que anàvem imparables cap als 50, o que els companys que, que llevan cap a una altra dècada, i de... No, no me referia exactament a d'altres. i de bé, com bé començar a mirar-se les coses, no és vera. Això és un llibre per... Això és un poema per la via dels escenaris. Hi ha, hi ha una cosa encoberta que és un poema per promocionar un poc el llibre, també s'ha dit tot. La poesia que cerques està en el futur. Prefereix amb el passat. Vol ser poema quan s'incrusta despietada la pantalla de la realitat candent. amb tots els déus, la poesia que cerques tampoc existeix. Només ens queden les cendres de les pregàries, les cendres dels poemes. L'actor que sempre arribes tard, haurien divagat, haurien begut plegats el foc, cruix, aquest llibre obert, el nostre cadàver de paper. Ho està molt a lats, ho està molt a lats, ho està molt a lats, Molt a lates, movent a lates, movent a lates, movent a lates. Això s'acaba aquí. Movent a lates. Finito. Gracias. Álvaro. Alberto. Alberto. Ferran. tenis de so, moltes gràcies. Ha sonat brutal, això. Eh? M'ha donat molta confiança en els 5 minuts de aquí.